És una qüestió de salut pública, és eh, un tema de primer ordre poder actuar contra la contaminació. Per assolir els nivells de contaminació adequats i poder alliberar el carrer per altres usos ciutadans, és necessari que rebaixem eh, la presència del cotxe a la nostra ciutat, no només avui, no? sinó que hem de fer-ho de, forma, de forma permanent.